want to be noted by Domin YouTube channel and brand new episode අත්තික අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් ප්‍රීමියර් කරන්න කියලා දන්නවත් ඇති දැනටම කට්ටිය දන්නේ නැති කට්ටිය තමයි මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට කරන්න කියලා හිතුවේ එහෙනම් තාම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝට bruker parodien og leggerdangen, ikke miljødangen, sjøgaddangen. Vi vil bruke dasenangen rundt over det rette under kjøren. Like